Πολύ σωστά! Δεν χρειαζόσουν το υπέροχο δερμάτινο μπουφάν σου, τα μοδά τα γυαλιά ήλιου σου ή την τέλεια κουάπ σου. Το μόνο που χρειαζόσουν ήταν αγάπη. Το κακό αγόρι βρίσκεται πάντα μέσα σου.